radosne rozstanie. Powiem wam, że czasami rozstanie bywa naprawdę radosne. Bardzo Wam dziękujemy. Było nam niezmiernie miło męczyć Was naszą twórczością. właśnie, zawsze problem z kłanianiem się i tak dalej. To jest zespół owocówki całej okazałości. Bardzo, O Jezu, nas zaskoczyliście, w ogóle się nie spodziewaliśmy.